Bueno, mi nombre es Wilson Sánchez, tengo 20 años y vivo en la comunidad del Papaturro, originariamente de acá. Y pues actualmente estoy desempeñando lo que es el cargo de presidente de la comunidad. somos una comunidad que de cierta manera eh, tenemos un entorno que de alguna manera hay presencia. En el mes de octubre eh, perdimos a un joven de la comunidad, que el joven no andaba en nada de grupos, eh, de estos grupos así que están como dañando al país, a la sociedad. Como comunidad nos ha dolido mucho la pérdida de ese joven siempre trabajando más que todo en la prevención de los demás jóvenes que, que no andan en nada y que de alguna manera están aportando a la comunidad. Y yo creo que esa ha sido como la mejor defensa como comunidad, desde su formación, en la prevención que, que siempre se ha tenido, desde los abuelos hasta el niño que iba creciendo en aquel entonces y que ahorita también está creciendo. Hay una niñez, hay una juventud hay adultos mayores también y que están eh, de una manera articulada. La gente pues tome la verdadera parte que le corresponde y, reconociendo que cada uno eh, es como una pieza importante para armar lo que es el tejido de la comunidad y en sí yo lo visualizo al final como un rompecabezas que al final todos somos parte de y que por lo tanto eh, somos una pieza importante pues, y que podemos aportar mucho al desarrollo de la comunidad y cómo la queremos ver en sí. Y ayudar a otra persona con el desarrollo en sí mismo y lo poco que tal vez he aprendido en el transcurso de estos años, y poderlos dárselos a conocer a otros. Ellos son el futuro de Papaturro por lo cual seguiremos trabajando.